القصة تاع اليوم تقول اليوم حبيت نحكي لكم كيفاش تعرفنا أنا وياها خطرة كنت قاعد في الدار dégoûté كامل هادي في رمضان حتى صونا لي تليفون notification دخلت لقيت invitation من عند ميمي برانساس دخلت ال profil تاعها نلقى غير خمسة les amis بنات وفيسبوك فارغ و tellement tout de suite اكسبتيت غير اكسبتيت بعثت لي سلام لاباس منا أنا فلانة راكم تعرفوا تعارف على الفيسبوك من بعدها بدينا نقصرو حلت البصرة حتى قلت لها نحكو في التليفون عطيت لها ال numéro آه عيط لها في الصحراء حكينا صوتها كان بزاف شباب وبانت لي بزاف عقلة قلت لها علاش بعتي لي invitation يا لالا حبيت نجبد لها لسانها باش نشوف الا تعرفني ولا لا لقيتها ما تعرفنيش كامل اصلا هي في ولايه وانا في وحده اخرى بقيت غير نقولها اهدري علاش بعتي لي فاطلي نصرحك أنا حبيت ندير معايا أمي راجل باش يشوفوا خطيبي واللي حبست معاه وخيرتك انت خاطر كلمة ناجوتي امي خرجت لي انت واللي حبست معاه باش يعرف باللي راني درت واحد اخر ومانيش سامعة به خاطر خداع وحابة ننساه ومانيش حابة نبان له ضعيفة غاضتني الطفلة كي تخدعت surtout كي قالتلي ما كانش باقي للعرس بزاف ولقيته مع وحدة في الوتيل يعني راجل اه عذرا يعني ذكر خلاط عنصة قلت لها اوكي ماشي problème وحبيت نكمل خيري وقلت لها ميمي اذا حبيتي كاش نهار نجوزو قدامه ولا ولا زعما كش مكان راكي معايا معليش زكارة فيه الرخيص قالت لي ايه حسيتها حبات تنتقم كيما كان الحال رحت لها لولايتها انا حبيت نفري لها هذا الشغل وما نكذبش عليكم في نفس الوقت حبيت نشوفها